အသေးစီဖုံးဖြစ်လို့တွေးတိုးပြီးအသေးစီဖုံးဖြစ်လို့နှလုံးရောဂါဝင်ပြီးတော့အသေးစီဖုံးဖြစ်လို့ဟိုနှလုံးရောဂါဝင်ပြီးနှလုံးရောဂါဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အသေးစီဖုံးဆိုတာကသူ့မှာကိုနှလုံးရောဂါဖြစ်စေတာလားဘာဖြစ်လို့အသေးစီဖုံးဖြစ်တဲ့လူတွေမှာနှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်ဆိုပြီးနှုံနေပုံများတယ်နောက်ထူးခြားလာတာကကင်ဆာတွေပေါ့ဟုတ်ကင်ဆာတွေ အမျိုးသမီးတွေမှာအသည်းစီပုံဆိုရင်ရင်သားကင်ဆာမလွဲမသွေတနစ်တခါစစ်ကိုဆက်ရင်သားကင်ဆာ mammography စစ်ရင်သားကိုဆန်းတာဆက်အမျိုးသားတွေမှာထူးခြားလာတာကဥမိုင်းကင်ဆာဟုတ်တဲ့90ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းမမြောင်တနစ်တခါနှစ်နှစ်တခါကြည့်ပါဆိုပြီးတော့သူကပြောလာအဲ့တော့သဲစီပုံရဲ့ဒါ ထူးခြားတဲ့အဆိုဟိုတွဲဖက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ challenge တွေပေါ့စီဂျိုဖြစ်လာမယ်ဝိတ်ကတက်လို့ဖြစ်တာလားဝိတ်တက်လို့ဒါဖြစ်တာလားကျုပ်ကကျုပ်ကမကျမမွေးလားကျမရဲ့ကျုပ်မွေးလားဒါဘယ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါရောဖြစ်လာတယ် all cost mortality ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သေတဲ့နှုန်းများလာတယ်နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေပိုဖြစ်လာတယ်ကင်ဆာတွေပိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးတွေမမေ့ဘူးเนาะ CFM, caring for well-being.